बघा बरं का तर सेंटरवरती सगळ्यांचं मनापासून स्वागत आहे काळी फाउंडेशनच्या वतीनं नक्कीच आपला प्रवास चांगला झाला ना तर ज्यांच्यामुळे आपला प्रवास अतिशय जलद गती